Merhaba, çekidemir yapıyor musunuz? O bizim işimiz. Kop kop kop kop. Aç abi aç. Hadi vur lan bir de yakıldı bir de yani. Vur vur vur. Abi 5 dakikada halloluyor iş. Tamam. Merdiven altı işletmeler hariç profesyonel yerlerde yaptıracağınız çeki demirinde bu tür şeyler yaparsınız. Çekirdeğe demiri deyip geçmeyin. Çünkü yük itibarı bayağı bir e, yükle baş etmek zorunda. Belirli standartlara uygun montaj yapılmak zorunda. Montaj esnasında şase aksamında kaynak ya da kesim yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu çeki demirleri araçlara özel. Yani A markası için üretilmiş bir çeki demirini B markasına takamazsınız. Doğal olarak da belirli bir montaj prosedürü var. Özellikle şaseye, şase aksamına e, kendi aparatlarıyla montaj yapılmak zorunda. O yüzden çekim demiri taktıracaksanız taktırdığınız yere dikkat edin. Herkese iyi günler.